warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad 81 Di video kali ini saya berada di lahan mentimun yang minggu, minggu kemarin saya tanam ya Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh Sudah daun tiga. Apa kabar kalian semua? semoga baik-baik saja dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan oke okay. kita semua suram kita buang rumput yang berada di sekitar tanaman ini belum bisa dikocor bos nanti nunggu kelihatan kan ada yang mati terus ada yang tumbuh mungkin urat biasanya urat kalau untuk biji-bijian itu biasanya empat hari setelah kita tanam atau kita taruh di tanah atau ditajuk itu empat hari baru tumbuh empat atau lima hari seandainya empat atau lima hari itu tidak tumbuh berarti dia jomblo alias bijinya apa ya terpapar apa ya atau busuk ini adalah mentimun mentimun varietas alat varietasnya baby baby 10 F1 nah ini saya kemarin tuh saya taruh satu lubang itu tiga tumbuhnya tiga nanti kayak apa nih batangnya kayak pohon kelapa nanti ya batang saat uh, eh, biji satu satu lubang aja udah hampir satu jempol kan jadinya yang normal itu apalagi tiga ini waduh rimbun banget sih bos itu yang mentimun bibi yang udah tanam tulen udah petik, petikan ke empat nanti kita coba mendekat ya dia terduduk lemas. Kamu sendirian. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh baby, ini kan baby. baby BBMK 10 Duh, ini kolam ada ikannya itu betik nah ini sumur bornya ini sumur bor untuk pengairan oh ada betiknya bos tuh kalau di pelihara ikan lumba-lumba itu kayaknya asik ya <laughs> hari ini panas banget nah ini di belakang saya sumur. ini sumurnya untuk pengairan itu kapal listrik yang penuh jadi kita untuk menarik air dari dalam tanah atau sumur bor itu pakai sibel alat menarik kalau di untuk yang air dangkal atau sumur gali atau yang sumur tidak dalam banget lah kita menggunakan sanyu kan rata-rata bisanya oke kita gerbek itu pohon timun sudah berbuah panas banget bos bos nah ini yang udah berbuah mana yang udah buah bos ini udah petikan ke empat BB 10 kita pulang ya kita panas banget BB Micro 10 F1 nah ini buah BB kan <laughs> nah, banyak kurang nih bos